Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza ukadownload internet downloader manager na kuweza kuinstall kwenye kompyuta yako tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kudownload files kubwa pamoja na ndogo kwa spidi kubwa, na hii itakurahisishia zaidi wewe kuweza uh, kudownload vitu vyako kwa haraka sana.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 watu wengi waweze kujifunza lakini pia kama hauko poa usijali hakikisha kwamba unafanywa unachokipenda ili uweze kuenjoy maisha so bila kupoteza muda uh, ah, tuta fungua browser yako iwe unatumia chrome iwe unatumia uh, Firefox au nyingine yoyote, lakini kwa video siku ya leo nitakulikomandi utumie uh, Google Chrome kwa sababu ndo nitokaitumia na tutaona hatua kwa hatua namna gani tunavyoweza uh, kudownload, kuinstall lakini pia kuintegrate na software yako ambayo na download na baadaye tutatesti kudownload video yoyote. So kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. so kitu cha kwanza tutaanza kwa kudownload so nitaingia nitaandika internet downloader manager kama hivi kisha nitainta utaenda moja kwa moja kwenye website ya, ya internet downloader manager ukiona hii link ya kwanza hapa utakliki ukisha kliki basi itafunguka kama hivi so hapo utaona kuna sehemu ya try idm 30 days free trial lakini kuna sehemu ya option ya kubai so unaweza ukanunua au uka, ukatumia free trial ambao ni siku thelathini so mimi nitaenda na option hii ya download uh, ili nitumie kwa siku 30 bure so ukisha download kama hivi utakuja uh, hapa utasema show folder ili tuweze kuinstall yes so baada ya hapo uta double click ili uweze kuinstall yes so italeta download kama hii baada ya download kama hii kuja utasema next uta accept the terms and the license uh, agreement utasema next kisha tena utasema uh, next next utaiacha iweze kufanya installation yes ikishamaliza kuinstall utasema finish yes au ah, ukishamaliza kufanya installation utarudi kwenye google chrome nitafungua tabu nyingine lakini kuna option mbili zinaweza zikaja kwa mfano mimi baada ya kumaliza kuinstall naona imeniletea kitu kama hiki idm integration module added so uh, another program on your computer added an extension that may change a eh, way chrome works it can lead to the change of all data na nini maelezo yote kama hayo so una option ya kuweza ku enable uh, extension kama hapa unaweza ukai enable inaleta inaleta uh, taarifa kama hii utakuja kwenye hizi doti tatu hapa click hapa click hapa utakuja sehemu imeandikwa more tools kisha utashuka chini sehemu imeandikwa extensions ukiklik kwenye extensions uh, tuta fungua ili tuweze kuona so ukija kwenye extensions utaona idm integration module imekaa hapa inaonekana kama hii so una option ya kuweza kuiwasha tu hapo ukikliki hivi inamaanisha tayari umesha enable idm iweze kuanza kutumika kudownload faili zako ndani ya uh, program yako ya google chrome uh, unaweza ukakuta uh, kwenye extension idm yako haijaonekana so unafanyeje utakuja kwenye uh, browser utaandika idm extension module eh, utaandika tu idm extension module chrome web store kisha utainta ikishafunguka kama hivi linki ya kwanza hii ambayo ndo hii uh, idm integration module utaiklik so itafunguka kitu kama hiki hapa ambacho kitakupa access hiyo ya kuweza kuenabu sasa ili hii tuweze kui, uh, iweze kufanya kazi vizuri inamaanisha tutarudi kwenye hii tutaizima tuashumu haipo so tutarudi huku utaona kuna neno add extension so ukiklik hapa add extension um, ita ita ita itakwambia hapo inafanya checking so baada ya hapo itakuletea dialog kama hii then utasema add extension so utaipa muda itaweza kuadd extension kwa maana iweze kuwa integrated na Chrome ili ukitaka kudownload kitu chochote iweze kuwa rahisi zaidi. So unaweza ukaona, unaweza ukasema turn on. So hapa tumesha integrate tayari IDM pamoja na uh, Google Chrome yako. So baada ya kuweza kufanya integration, tunaweza tukafungua browser. Kwa mfano hii hii ni Pexel ni stock uh, video platform ambao unaweza ukadownload video so unaweza ukaona uh, ukija kwa mfano nikasema nimependa video hii au hii hapa ukikliki tu hiyo video kama unaiplay uh, utaona uh, namna ambavyo unaweza ukatumia internet download manager kuweza kuidownload so utaona automatically idm inaweza kupop up kama hivi eh, unaona hapa inaonekana kama hivi so unaweza ukaklik tu hapa download this video so idm moja kwa moja ita download so utachagua uh, quality ambazo tunataka eh, unaweza ukachagua 4k uh, 1080 eh, 720 kwa mfano mimi naweza nikachagua 720 uh, standard hd kisha nitasema start download so ukiklik hapa boom uh, itaanza kudownload kama hivyo na inakuwa very fast kudownload video ambayo ilikuwa na MB kama sita. So ki open folder unaweza ukaona uh, video yetu tumeweza kuidownload very fast. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku uh, download kuinstall pamoja na kuintegrate uh, Adobe I mean internet downloader manager ili uweze kudownload files zako kwa haraka na kwa spidi ya hali ya juu. Na uzuri ni kwamba hii hapa, hata kama faili umeishia njiani, e, ulikuwa na download faili kubwa umeishia njiani ina uwezo wa kuresume kesho unaweza kuendelea kumalizia kipande kilichobaki so ni software nzuri unaweza kujaribu nawe kuanza kuitumia siku ya leo so naamini umeweza kupata kitu au kujifunza mpaka hapo mimi sina la ziada unaweza kunifuatilia instagram facebook pamoja na twitter kwa jina la Geo Media Group. usahau kusubscribe kama hujafanya hivyo, lakini pia like video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi ili watu waweze kutazama na kujifunza, lakini share kwa watu ambao unahisi au kuona wanahitaji kujifunza kupitia video hii. Naitwa Joel Kadaga, see you next time.